Gado, gado. Selamat datang kembali Jelajah Italia Sahabat Jelajah Italia masih bersama saya Bro Chan Dan apa kabarnya kalian semua nih? Semoga sehat-sehat saja di rumah Nah kali ini eh, kebetulan hari ulang tahun eh, bapak mertua saya Jadi bapaknya Tekla Saya mau bikin kejutan Nah vlog kita kali ini adalah gado-gado Nah, saya tadi kebetulan nggak nge-shoot waktu saya masak, jadi karena berabe ya, saya harus masak yang lain juga. Nah, tapi saya sudah siap semuanya nih. Kita sekarang menempatkan ke dalam piringnya. Mari. Oke, ada tempe, tahu udah digoreng semua, timun, toge, kacang panjang, kentang, telur, kubis, dan yang terakhir kerupuk ya. Simak terus, stay tune. Oke. Guys, langsung kita plating ya. kecuy telur voilà gado-gado a few moments later italiani segnali. No, prima quando succede qualcosa prima di capire che manca il personale. L'obiettivo del decreto dato dal governo è di evitare che le strutture sanitarie vadano in sofferenza. 20.000 20.000 non l'ha mai fatto questo? No. Marco, cosa no, dici? buono, buono. Sì. Buono? Buono, piatto? Gadu gadu? Veramente ciao. Complimenti, caro. Grazie. Non troppo. Mm. Sofia, finito gado-gado? Buono? Tanto buono. Molto buono. Molto buono. Non pensavo. Bravo. Chef, come chef? Buono? Buono, Allora ti piace? Ok. Ok. Vuoi un altro piatto? No, basta. No, non succede. Amore, buono gado gado? buono mm. perché è fresco, è un piatto sano okay. e poi è gustoso grazie alla, alla salsa di arachidi. Benissimo. Buonissimo. Ah, salsa okay. Mm, di arachidi. Allora, adesso facciamo, facciamo Lona. Che ne dici del piatto? Buono. Solo leggero. buono? Buono, leggero. Parla qui dopo Indonesia che ci vuole? Buono, leggero, gustoso. Stai riprendendo ancora? Ottimo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. E tu Marco? Piatto molto buono, gustoso e diverso. Diverso? Diverso. In che senso? Delle nostre tradizioni. Ah, eh, ok. Molto saporito. salutare. Salutare. Ne mangerai volentieri altro. Eh, tira fuori quella <laughs> ah, vattola. <laughs> bene, bene, bene. bene. Saluta, mm. ciao. Ciao. Scotta. Sofia. Ciao. Sofia. Devo dire una, come mi pare il piatto. Mm. Eh, mm, tra tutti quelli che ho assaggiato devo dire che Maya. questo, eh, cioè, questo mi, mi, ha molto entusiasmata mm. perché è molto delicato, è molto delicato, fresco e sa da sano proprio. Vediamo qua. Eh, secondo me è un piatto adatto anche per chi fa sport. Come me. Mm, <laughs> sì, dai, è bello pensarlo. Va bene, grazie. Ciao. È una radice loro. Opinione? Buono, buono, piatto diverso, leggero. Mm, con la salsa di arachidi dà un tocco diverso, buono sì. Come si chiama? Gado gado. Gado gado. <laughs> gado gado. Stasera non esci comunque. Mm. Intanto. Buono. Vuoi un po' di acqua? Mm. Amor, perdón. Una bola pan. Ma Aurora dov'è? Fuori. Fuori è una vicino. Ah sì? Sì. Aurora. a h Fuori è. Anche il compleanno di suo papà. Pensa un po'. È un fenomeno. Ma cavoli che ho tanta paura del virus. Vedete c'è il pollo. Ragazzi, zero. Pollo. Che fa Quello di donna. da Fortnite, così meno così. No, no. Pollo adesso. Non ancora. No, Moreno basta nella seconda. No, no. Ancora. È un peccato. Beh, si può mangiare anche domani, eh? Sì, ah. Come colazione? È un piatto freddo. È un piatto freddo questo. Mm-hmm. Sì, sembra più estivo che altro. Guarda, lo okay, è estivo. Va? Sì, infatti, quindi. Va? Magari. Mm. Altro che la poché. Eh. Questa è molto più buona. Quello sui piatti qua. La poché. Anche più sana. Buon enak Belum. teman in um, terapia intensiva. buono, non è buono. Madonna. Come, come sempre. Specialità. Ah già. Non parlo più buono. Specialità di Baganò. Specialità, specialità di Baganò. Mi sa che questo quando lancio questo qui mi chiede, il nome dove vado. Yeah. Un attimo infatti. Dopo riprende per la torta. Eh anche perché è vestita bene, tutta ficcata, sta anche bene. Amore, sei venuta qua adesso? Sì. Allora, e la richiedono sempre nei video, negli esami. Adesso comincia a chiedere a me. Vabbè, se non si muove niente, cosa facciamo? Io! inilah lagi perbincangan di antara keluarga keluarga oh, sekolah lah mau sama jadi karena di malam kalau di Italia gini ya jadi kita saling ngobrol gitu. ngobrolnya emang nadanya agak sedikit naik karena uh, emang kebiasaannya gitu ya tapi enggak ini enggak marah ya gitu. gitu ya saksikan terus bagaimana perbincangan keluarga kita di ya Aurora, ini kuah. Dove eri stato? Venezia. Eh? Venezia. Venezia? Mm -hmm. E cosa, cosa, hai fatto a Venezia? Abbiamo fatto un giro per i negozi. Mm, shopping allora? Shopping. Quindi tu non hai mangiato gado gado? No, no. no. Sai qualcosa che hai perso? Ah, lo so. Eh, sai che il cibo che ha fatto Chandra è molto molto buono. Eh, quindi torni a casa e mangi solo dolci. Saluta Indonesia, ciao!